Bonjour, Tiro Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Merci, Tiro Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note. D'aujourd'hui, c'est Fa avec troisième doigt. Fa. Ensuite, c'est le pouce qui joue sur le Ré. Ré. Fa. On saute une note et Ré, comme ceci. Alors, juste toutes les deux notes, on va répéter cinq fois. Fa, Ré. Première fois. Fa, Ré. Deuxième fois. Fa, Ré. Troisième fois. Fa, Ré. Quatrième fois. Fa, Ré et cinquième fois. Ensuite, comme la dernière fois, il suffit de répéter Ré encore une fois et avec la blanche, c'est-à-dire Fa, Ré, Ré et. Ok Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait appris Sol, Mi, on répète encore Mi, I. Mais aujourd'hui, Fa, Ré, Ré et. Ok Alors jusqu'à là, on répète cinq fois. Fa, ré, ré, et. Première fois. Fa, ré, ré, et. Deuxième fois. Fa, ré, ré, et. Troisième fois. Fa, ré, ré, et. Quatrième fois. Fa, ré, ré, et Très bien. Ensuite, pour terminer cette mesure, bien sûr, on ajoute la première note de la troisième mesure. Donc, Fa, Ré, Ré. Et on a fait jusqu'à là. Maintenant, la main gauche. est eh bien, pour jouer sur le Do, avec le deuxième doigt. Do. Cela donne Fa, Ré, Ré, Do, comme ceci. OK alors, je fais encore une fois, doucement. Fa, Ré, Ré et Do. OK Maintenant, on va répéter cinq fois. Fa, Ré, Ré et Do. Première fois. Fa, Ré, Ré et Do. Deuxième fois. Fa, Ré. Ré et Do. Troisième fois. Fa, Ré, Ré et Do. Quatrième fois. Fa, Ré, Ré et Do. Et cinquième fois. Maintenant, avant de terminer cette leçon, on va enchaîner les deux mesures que vous avez apprises. Sol, Mi, Mi.